Hey everybody, my name is Eddie the Adventurer and today I'm going to be introducing the Dances of Georgia. The Dances of Georgia has existed for thousands of years. After watching so many videos about the dance, I was so inspired and I just had to fly out here and check it out for myself. So here I am at Tsukishvili. This is one of the most renowned dance academies here in Georgia. So let's go have an inside look. ალბათ იმისთვის რომ გახდეს სრულყოფილი მოსიკო საჭიროა ბევრი ვარჯიში რეპეტიციამზე რეპეტიციებზე ბოლომდე დახარჯვა და მთელი ენერგიის იმილეთებში ჩადება რომელიც მოძრაობის ცეკვას გიწევს ქართული ცეკვის გარდა რას ეკებს უყურებ და რამე ქართული ცეკვის გარდა არც ერთ უცხოურ ცეკვას არ უყურებ და იმაზე მეტად არც ერთი არ მომწონს ზე ქართული ცეკვა კი, გოგოებთან ერთად э, ხშირად მიწევს ეკვა და ჯერჯერობით მხოლოდ უხერხულობას გჩნდა. So what is the ultimate dream for you? Are you going to go professional and do you want to travel around the world? სიმართლე გითხრა და ჯერჯერობით არ ვიცი ვაპირე თუ არა ჩეკვის ბოლომდე გაგზელებას, მაგრამ მაინც მომწონს რა ცეკვა და ეხა ისეთ აზრი ვარო შემილია ცხოვრების ბოლომდე ვიცეკო. ეხა ისეთ ენერგიაზე ვარ მოსული რომ სოხიშვილების ბავშთა ანსამბლი გავამხნევოთ და შევეგებოთ ყველაზე მეტად მომეწონა ცეკვანოს კლუბში და როგორ გახსნა მაგ თავი კი ემოციები არ მახსოვს არ მისმოდა არაფერი კი ნერვიული პირველი კონცერტი იყო და ხალხსაც არ უყურებდი და რა ვიცი ნერვიული ძალიან კონ ძალიან გამიხარდა კონცერტი როდესაც დაამთავრე და ვიყავი ძალიან ხიარული რომელი არის შენი ფავორიტი ცეკვა აპარაგული რაღაც უფრო მიყვარს, იმიტომ რომ ბიჭების ეკვა ამ ხოლოდ და რაღაც ისეთი ეკვა, რომელიც უნდა შეასრულო ძალით და არ არის ნაზი ეკვა და მომწონს ამიტომ. ქართულ ცეკვას ახასიათებს მრავალფეროვნება თითოეულ რეგიონს გააჩნია თავისი ცეკვა, თავისი ხასიათი, თავისი ჩაცმულობა, რაც არცეც სხვა ქვეყანას არ აქვს და რისი რისი ანალოგიც არ არსებობს თელ სოფლიოში. ამით არის ძალიან მომხიბლელი ქართული ცეკვა და უკვე წლებია ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს სოფლიოში. მიამაყება რომ ვარ სოფშულების მოცეკვავე. ჩემთვის ძალიან ოცნებ ბავშვობის ოცნება იყო ყოფილიყავი სოფშულების მოცეკვავე და ვფლი რომ მე ეს ოცნება ამიხდა. მომატარებს ვეთქვი რომ ოცნებები ხდება იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩვენი მხრიდან მაქსიმუმს გავიღებთ და ბევრს ვიშრომებთ ბევრ ენერგიას და სწორად ავხარჯავთ ჩვენ ენერგიას და დროს Okay, now these guys are going to show me some moves. So, let's see how challenging it is. 1 2 3 4